assalomu alaykum kuning eng so'nggi yangiliklari bilan tezkor news tezkor yangiliklardan xabardor bo'lishni istasangiz kanalga obuna bo'lib layk like tugmasini bosib qo'ying yosh tadbirkorlarga 540 million so'mgacha mablag' ajratildi yoshlarni tadbirkorlikka jalb etish va ularning biznes tashabbuslarini qo'llab quvvatlash bo'yicha qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risidagi hukumat qarori qabul qilindi Adliya vazirligi xabariga ko'ra, prezidentning 2021-yil 13-iyuldagi 6260 son farmoniga asosan tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi tomonidan TIF Milliy banki 100 million dollar pul ajratilgan. Qarorga asosan mazkur mablag'lardan 2022-2024 yillarda yosh tadbirkorlarning yangi biznes loyihalari uchun kreditlar quyidagi shartlarda ajratiladi. Kredit miqdori bazaviy hisoblash miqdorining 1000 baravaridan 2000 baravarigacha, muddati 7 yil, imtiyozli davri 3 yil. Foiz stavkasi 14%, ya'ni Markaziy bankning asosiy stavkasida. Loyihani amalga oshirish uchun yoshlar TIF Milliy bank filiallariga ariza beradi va unga muvofiq kredit ajratiladi yoki asoslantirilgan holda rad etiladi.